Вам потрібен GPS-моніторинг транспорту, контроль палива або контроль виїзного персоналу. Ми 15 років на ринку супутникового моніторингу являємося як виробником GPS-обладнання, так і розробником системи контролю транспорта і мобільного додатку для контролю співробітників в полях. Великий набір звітів і інструментів дозволить контролювати маршрути і пробіги, виявляти зливи палива, звіряти по GPS, заправки з відвідуваннями автозаправочних станцій, Перейти на відвідування віртуальних геозон. Звертайтесь по контактам, які ви бачите на екрані, або в описі відеоролику, і ми підберемо для вас індивідуальне рішення.